sajak lakon weh. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak ya weh. Kalau nak klik masih kita hot ha, serunya. Hai Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat Abroy dan juga subscribers-subscribers ha, yang menjadi sebagai jantung untuk Art Media Production berkarya. Abrakadabra Semoga anda semua murah rezeki Dan juga diberkati selalu Jadi Hari ini adalah pertama kali Abra uh, buat segmen uh, Iaitu dia panggil uh, Demo komen Abra jawab uh, lah peluang untuk Abra bersama anda Mana pertanyaan-pertanyaan itu Abra akan jawab lah uh, Dan juga komen-komen membina Komen-komen hok pedas-pedas Ha, komen hok pedah-pedah ni, Abra tak ada nak cakap apa lah. Nah. Kan? Ha, kira macam itu ada satu pendapat masing-masing. Ha. Jadi Abra ya, terima dengan uh, hati terbuka lah. Ha, ada uh, apa komen-komen hok pedah ke macam mana ke. Ha. Itu perkara biasalah. lah. Okay. Kita tengok komen pertama. Okay, betul ke? Wah, wak yo, pok saudara Sa'id. Bapa dia panggil Abayoh? Haa. Ah. Apa soalan ini ni Boleh-boleh ah, kata memang dalam kereta tu Said dengan Wak Yoh ni dia Memang anak beranak lah Ada rumah ke tidak Anak saudara kita Hadi sayangi ni Mari mana Pak Dara Bia ah, Kira keluarga lah Cuma Samad ni kira macam sahabat baik Biasalah kalau bahasa Bahasa Kelantan kita ni Kalau anak beranak ni Kalau orang lebih tua daripada kita Kita panggil Abel ha, Jadi dalam wayang kulit ni biasa tu biasalah panggilan-panggilan macam abeyong abe sama abe apa lah ha, dia lebih menghormati orang yang lebih tua daripada dia okey soalan kedua katung buat sendiri memang terbaik ha, terima kasih Wiko ha, Wiko ni tak tahu daripada mana lah ha, memang katung ni bercipta pada tahun 2000 dan diresmikan pada tahun 2005 Bahasa apa ni? Bahasa ni eh, asalnya daripada Kelantan. Kelantan. Ini bahasa tu bahasa Kelantan lah. Pai kulit ni dia tak ada bahasa lain kecuali di negara-negara lain lah. Ha, bila di Kelantan dia kena cakap bahasa Kelantan lah. Okey, soalan seterusnya. Ha, buatlah bahasa Melayu. Aku jadi tak minat. Apa tak faham dia dia kata buat bahasa Melayu. Sama ada ada subtitle, sari bahasa ah, dia kata ke macam mana. Ha, sebab dia kata dia aku, aku jadi tak minat. Ha, maksud dia mungkin dia tak faham aku. Dia tak faham ni dia bukan faham bahasa Kelantan. Jadi sekarang ni apa dah buat dah. Ha, kalau dia tengok yang animasi lama-lama tu, yang dulu-dulu tu, memang kita tak ada tahu kita tak masuk ke syarikat. Ha, jadi Abram minta maaf banyak-banyak. Ha, ha, dulu kita tak sempat nak buat. Ha, jadi Abram pun sikit sikit sikit buat. Jadi Uh, sekarang ni kalau yang terbaru Abra buat ni semuanya ada sari kata Kartun keras macam kayu Training warna cerita Komen bagi panas supaya hang buat Bagi elok sikit Tengok pun tak syok gini Huh? Okey, berkenaan dengan saudara kita ni, kita tak boleh nak nak nak marah ke dia. Kita tak boleh nak kata apa-apa lah. Itu dia punya pendapat dia sendiri. Itu macam ni. Okey, katung kerah macam kayu ni, dia ada banyak. Kalau dalam animasi ni, dia ada frame by frame. Jadi, maknanya, lagi banyak frame kita buat, lagi akan nampak smooth dan apabila lagi banyak kita buat frame dia nampak smooth lagi panjang dia punya masa jadi kalau hok nak tunggu dari sebulan ni mungkin dalam 2 3 bulan baru boleh buat keluar so ha ah, sama saya ni aku dah buat dalam masa seminggu ataupun 2 minggu lah paling lama ha ah. Jadi tak apa, saya terima dengan hati terbuka komen-komen macam ni. Tak ada apa-apa. Gerakan kartun macam zaman usut Santorian tahun 2020 masih juga masih juga kata macam ni hamba. <coughs> kalau bro ni industri kita ni kecil setakat tu lah yang kita mampu ha, sebab animasi ni kos tinggi ha, abang buat ni pun kira secara ikhlas dah mana ada youtube ada juga hasil dia sikit-sikit boleh kita bergerak untuk untuk terus ke karya kita ha, macam itulah insyaallah ha, tahun 2020 ni ada ah ha, tengok dah ke kan? ha, tu insyaallah kalau tak ada apa-apa ha, boleh cuba buat yang terbaru lah cuma ambil masa sikit ha, tengok kalau ada modal ada bajet lebih kita keluar lah. Okey, seterusnya uh, sajak lakon weh Berken, eh, berkenaan dengan komen daripada sahabat kita ni uh, maksud dia tu banyak jadi ramai dah komen kenapa uh, suara animasi wei kulit dia watak perempuan tu watak utino tu dia watak Suara dia macam respon dia Eh dah punya suami yang balik Suara tu Sebab nama dah wayang kulit ah, Ini masih wayang kulit Habis sopi sore je Dia tak ada tok dalam ni ada dua tiga 4 orang Weh orang pergi beli air menerol lah Pih eh Pih nata ni Pih Bila sopi buat watak tin tadi lah. Dia kena buat suara tu suara perempuan lah Tengok ya. Oh dia orang muda kacak tu Dia kata Nolina Cerai ke kacak Mungkin orang yang tak tak tak faham uh, wayang kulit ni uh, dia boleh dia kata gitulah uh, kenapa stesen TV kita tak nak siarkan kartun animasi tradisional art media tak pernah cadangkan ke kepada stesen TV uh, sebenarnya kita tu naik tangga uh, 4 tahun dah kita abang-abang teracu bodoh pergi ke stesen TV tu ada semua lah, Semua CCTV ada di Malaysia ni lah Kita pernah masuk Dan masuk pitching dah Kita bawa semua kertas kerja Semua kita bawa semua dah Jadi Apa pernah nak beritahu sini Rezeki belum ada lagi uh, Jadi semuanya kena reject-reject lah uh, Tak nak cakap apa-apa lah ha, kalau nak kata gapo oh, kata. Uh, Tak nak kata gapo lah Rezeki Masing-masing Ha, Alhamdulillah bersyukur dah Macam ni pun dah okey dah Boleh Dia ada penghibur Dia ada peminat dia sendiri uh, Cukup dah uh, Kalau tak dapat dia pun tak apa Dan Tak ada Dia pun macam mana pun tak apa Amrah, Kita hanya untuk Membantu Habis sopi uh, Nak bantu uh, Buat tolong-tolong Buat kerja ni sikit uh, cukup, cukup dah uh, Ibarat sebuah kerja lah Kerja rumah Okey, soalan seterusnya Saya orang Indonesia Dumai Riau Saya suka dengan animasi Kelantan Tapi tolong adakan teksnya Biar yang lain pada negeri uh, Pada ngerti uh, Okey Wassalam Okey Kepada Amri Bakri uh, Sahabat kita daripada Indonesia ah, Jauh tu uh, Oleh Amri Bakri uh, Untuk yang dulu-dulu InsyaAllah Abra akan tengok balik uh, Saya akan masukkan balik Sari kata bahasa Melayu Ah, dan tapi kalau yang terbaru ni yang keluar-keluar terbaru ni uh, insyaAllah ada dah sudah ada dah uh, saya kata bahasa Malaysia uh, terima kasih Abang Roy sebab selama ni Sapalon ni tak putus-putus selalu menghiburkan kami semua dengan animasi animasi sama saya ni dan terima kasih juga kepada Tok Dalam Sopi kita Hok sungguh-sungguh kreatif dalam membuat kan kami selalu terhibur ceria uh, ah, ceria dia kata ha, kami hargai seikhlas-ikhlasnya Alhamdulillah terima kasih Arab set kita support belakang tu biar penat lelah berai dengan ah, habis kita tu selalu bersemangat somo-somo Alhamdulillah terima kasih ha, kisah dunia Islam ni ha, itu ha, terima kasih semua Tahun baru pun dah bicara dengan Abis Sofi Kita akan keluar yang terbaru lah dia pun tak tahu macam mana uh, sambutan daripada peminat Wayang Semat Said ah, Pada buat animasi Wayang Semat Said ni Untuk memberi pengajaran itu sajalah ah, Jadi dia sambil kita bergelak tawa Dia ada mesin-mesin hot tertentu lah boleh membantu Jadi eh, pun Abra menggunakan ikon ini Ikon Islamik lah Okay uh, ah, Setakat tu saja dulu uh, Abra boleh uh, baca boleh jawab komen-komen daripada sahabat-sahabat subscribers-subscribers kita ni ha, tanpa, an, tanpa anda siapalah korang ke ha, jadi kita tak boleh nak, nak terus scale lah ha, animasi ni ha, kalau anda tak ada tak ada lah abang tak akan keluar dah boleh sama saya ha, sebab anda ada lah abang ha, buat insyaAllah kita ke sentiasa uh, ha, adalah dalam channel media production ok sebarang pertanyaan atau komen Ah, sahabat-sahabat uh, semua boleh komen di setiap uh, sketsa-sketsa Abra buat tu kalau uh, nak komen komen di bawah tu uh, insyaAllah Abra akan baca lah Abra akan ambil komen-komen tu kita akan baca uh, seperti mana berbuat sekarang ni uh, ok sekat tu sahaja uh, untuk hari ni uh, jangan lupa dah teruskan uh, like uh, teruskan share uh, dan jangan lupa subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jumpa lagi Ah jangan lupa subscribe belakang tu subscribe belakang pok kita tu gila tu